aquí en Italia que tienen muchos años de trabajar junto a nosotros y que bueno, también hicieron un esfuerzo muy grande para que pudiéramos acompañar aquí y bueno, nosotros con mucho gusto eh, aceptamos eh, la, invitación de varios espacios aquí, pues queríamos aprovechar la visita para, para continuar visibilizando el trabajo que, que realizamos. Eh, a eh, tutti, grazie per E ehm, sono qui in rappresentanza del lavoro di Scopin, che è un'organizzazione fondata da sua madre, e eh, anche il lavoro di altre ONG sorelle. Per noi è uno sforzo grande per diversi state qui e quindi accettiamo l'invito del SICA, che è l'organizzazione italiana che sta organizzando eh, il giro di Bertita e continueremo a lavorare per, per questo. Y eh, bueno, yo pues aprovecharía para compartirles un poco de, la lucha que tenemos en Honduras, la lucha del Copín, y bueno, eh, para que también podamos platicar eh, pues, cómo seguir eh, trabajando y articulando. bueno, decirles que pues la historia del Copín ya tiene más de 23 años de lucha en defensa de la tierra, de los bienes comunes de la naturaleza, y que por este trabajo pues siempre hemos tenido amenazas, agresiones, porque eso significa pues eh, contradecir muchos intereses políticos, económicos que son grandes en nuestro país y, pues es como la, realidad histórica que han vivido los políticos. niente, vi racconterò un po' della storia in Honduras del COPI, dell'organizzazione di cui vi ho e eh, come vorremmo continuare a lavorare a organizzarci anche con voi, il Copin lavora da 23 anni ehm, eh, lottando per la difesa della terra, dell'ambiente e abbiamo ricevuto minacce, aggressioni solo per aver contraddetto eh, i grandi poteri politici ed, ed economici eh, dell'Honduras. Ehm, nosotros siempre nos hemos organizado pues por la necesidad de tener mejores condiciones de vida, de tener pues una calidad de vida eh, como nos merecemos eh, y eh, pues la situación de Honduras y la situación del copín del pueblo lenca, cambió radicalmente a partir del año 2009 cuando en Honduras se dio un golpe de estado, un golpe militar que tenía pues el verdadero objetivo de intensificar el modelo extractivista que le da ganancia a, los sectores eh, oligárquicos, a las familias más poderosas de nuestro país y que eh, pues las consecuencias de ese golpe de Estado son las que ahora estamos viviendo y son también eh, la causa del asesinato de Berta Cáceres. Allora, de la lotta del Covid mm, cerchiamo semplicemente de migliorare le nostre condizioni di vita, come ce, veramente ce la meritiamo. E come il popolo Lenca, che è il nome della popolazione indigena dell'Honduras che eh, ha formato il Copin, diciamo che c'è stato un cambio forte a partire dal 2009 quando c'è stato il golpe militare. L'obiettivo di questo golpe è stato fondamentalmente quello di rafforzare un modello estrattivista, cioè eh, estrarre il più possibile eh, le risorse eh, naturali ehm, dell'Honduras, sia acqua che siano ehm, beni minerales, pero eh, e, per rafforzare in realtà le oligarchie che sono veramente padroni di questo paese e sono state la causa della muerte de mi madre. Y bueno, también este golpe de Estado fue como eh, el inicio de un proceso bien fuerte de saqueo, de despojo, en el que empezaron a llegar a nuestros territorios más empresas nacionales, transnacionales, que quieren convertir todos los bienes comunes de la naturaleza en mercancía, como el agua, los bosques, que son los que dan el oxígeno, que ahora los están privatizando, eh, y la tierra, obviamente, que es eh, como el centro de, la lucha, eh, pero, y todas las riquezas que hay, también la riqueza pues, mineral, y nuestro país es un corredor de producción de energía para la gran industria, la hotelería, la maquila, pues, las mismas mineras, y, y pues han llegado como un montón de proyectos eh, para generar energía. Allora, ah, diciamo che con il golpe del 2009 c'è stato l'inizio di un processo di saccheggio sistematico del paese da parte di imprese nazionali e straniere. Eh, che cercano di trasformare i beni naturali dell'Honduras in eh, mercantie come l'acqua, i boschi, la terra che adesso è il centro delle lotte eh, e, le ricchezze minerali di questo paese. Il nostro paese si sta trasformando in un creatore in particolare di uh, energia elettrica con uh, la creazione di moltissimi megaprogetti e di dighe eh, per la creazione di um, ...energía hidroeléctrica. Em, y bueno, también eh, el golpe de Estado, el golpe militar, reactivó toda una serie de fuerzas especializadas de seguridad para operar en lugares de conflicto y los lugares de conflicto son los, eh, las zonas donde los campesinos y campesinas están luchando por la tierra, los territorios indígenas que se oponen a la instalación de todos estos megaproyectos turísticos y eh, bueno y que trabajan eh, reprimiendo principalmente a la población y eso ha disparado todos los índices de, muertes violentas, de femicidios, de criminalización hacia eh, bueno, una violencia creemos generalizada, pero también una violencia muy dirigida a las personas que están en la defensa pues, de los derechos eh, fundamentales de la población. Diciamo che a seguito del golpe sono, delle, sono state create delle forze specializzate di, sicur di sicurezza che si sono focalizzati contro gruppi di campesinos e popolazioni native e eh, in particolare reprimendo la popolazione rurale. Si sono infatti alzati gli indici di morti violenta in generale, cioè, mm, c'è un, una crescita della violenza generalizzata, ma c'è stata una violenza molto specifica e diretta ai difensori eh, dei beni e, eh, e dell'ambiente e della terra. Y también eh, el, el, gobierno golpista dio eh, pues un número bastante significativo de concesiones para ríos y concesiones para empresas mineras Eh, lo que en el año 2010 comenzó uno de los 51 proyectos que enfrentamos en nuestra zona eh, a construir el proyecto Aguasarca, un proyecto que se dio en el marco de un golpe de Estado, que eso ya lo hacía ilegal, ya lo hacía ilegítimo, y ya en el año 2013 eh, la comunidad, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, activó un proceso organizativo y de resistencia en contra de este proyecto. E a, seguito, di nuovo, a seguito del golpe del 2009 sono state fatte moltissime concessioni per l'uso di ehm, risorse naturali e dei fiumi e a, anche ad imprese di eh, sfruttamento minerario. Mm, nel 2010 si dà inizio al progetto di Agua Sacca, che è un progetto di un'impresa, eh, di una mm, diga eh, per creare energia idroelettrica e che noi consideriamo come illegale per la concessione è stata data a seguito del, del golpe, un ambiente de ilegalidad. Y de e, e, da lì si è creato un processo di resistenza all'interno delle nostre Y este, bueno, también decirles que eh, la empresa constructora de este proyecto, dueña de la concesión, tenía eh, las características de ser una empresa supuestamente nacional, pero la que, en la que su gerente eh, principal era un, hondureño que había sido entrenado eh, y que estudió en la, escuela, en la escuela militar de la West Point y especializado en inteligencia militar. Y el financiamiento eh, en un principio era pues, del Banco Mundial y la ejecutora del proyecto era la constructora china Sinohidro. Ecco, vorrei raccontarvi anche ecco, un po' della struttura dell'impresa, un'impresa suppostamente nazionale che però aveva come subgestore un, un cittadino honduregno che si era formato alla scuola militare di West Point, soprattutto specializzato nell'intelligence militare e i finanziamenti inizialmente erano della Banca Mondiale, mentre l'impresa che avrebbe seguito il progetto, un'impresa cinese con capitale cinese, Sino Hydro. Eh, también pues los, los Eh, eh, parte de los dueños de esta empresa son una de las familias más poderosas eh, a nivel de Centroamérica eh, y cuando, cuando la empresa vio que la comunidad estaba pues decidida a no permitir que el proyecto pasara con un bloqueo de carretera que fue un método de resistencia efectivo para parar el proyecto durante pues casi todo el 2013 ellos comenzaron pues una em, como una planeación de cómo destruir la resistencia de la comunidad que estaba organizada pues, al fin y comenzaron una serie de ataques, amenazas, eh, intimidaciones para que eh, la comunidad desistiera de su derecho legítimo a defender el río, a defender su tierra eh, y eh, para también desacreditar el trabajo que el COPIN viene haciendo durante muchos años. E uno dei principali diciamo, eh, padroni dell'impresa appartiene a una delle famiglie più, più potenti del Centro America e eh, a un certo punto nel 2013 iniziamo a scendere in piazza bloccando le strade per protestare contro questo progetto e eh, a un certo punto appunto in, in, risposta a questa nostra mobilitazione che si dimostrò immediatamente molto efficace ed effettiva per bloccare i lavori, l'impresa inizia a pianificare strategie per disarticolare la nostra resistenza e soprattutto per, per, eh, per indebolire la capacità di mobilitazione dell'organizzazione COPIN. Iniziarono quindi le intimidazioni e le minacce che erano intese a eh, farci desistere dal rivendicare il nostro diritto legittimo a difendere la nostra terra, le nostre acque e soprattutto a, a screditare il movimento. Eh, y parte de todo esto, eh, lo que nosotros sí, denominamos, eh, y, y, eh, se les, pues empezaba, nos empezaban a denominar como una organización eh, violenta, como una organización antidesarrollista, que no queríamos el desarrollo de las comunidades, que no teníamos ninguna propuesta para resolver eh, la necesidad del pueblo lenca y eh, también fue muy dirigida la campaña hacia ella, muy eh, como personalizada, porque ellos sabían pues que era una, una persona con una lectura estratégica bastante importante en la organización eh, y pues que también era representante eh, legítima de, de las comunidades blancas. E quindi la campagna eh, contro la Copin usava varie metodologie, dalla criminalizzazione alla falsificazione dei nostri documenti, alle accuse reiterate che di essere un'organizzazione violenta contro lo sviluppo che non aveva alcun tipo di proposte per soddisfare i bisogni primari delle comunità lenca. In particolare la campagna era diretta contro di lei, contro Berta, quindi era una campagna ad persona, ad persona perché lei veramente era la leader che aveva una visione strategica molto chiara ed era rappresentante legittima non soltanto dei Lenca ma di tutti i popoli indigeni del paese. Y bueno, también lo que hicieron es convertir a la comunidad prácticamente en un cuartel militar y policial, ya que de manera permanente se instalaron eh, militares eh, de las fuerzas estas especializadas, la policía, pero también seguridad privada por parte de la empresa y comenzaron a pagar a terceros para que intimidaran y amedrentaran a la población. Entonces se generó como todo un fenómeno de violencia bastante eh, pues nocivo que en el año 2013 eh, pues llegó al asesinato de uno de los líderes más importantes de la comunidad de Río Blanco, que es una de las 200 comunidades que trabaja con el COPIN, eh, a manos de un suboficial del batallón de ingenieros que estaba resguardando los el plantel de la empresa en una acción de control territorial que realizó el COPIN. di fatto le nostre terre sono state trasformate in una eh, base militare e della polizia e quindi presidiate da forze speciali dell'esercito, della polizia e anche da, eh, da mm, diciamo, membri di imprese di sicurezza privata al soldo dell'impresa. Sono, sono, continuate quindi le, le intimidazioni quotidiane e un regime di violenza che nel 2013 è culminato con l'omicidio di un importante leader della comunità di Rio Blanco che è una delle centinaia di comunità che lavorano insieme al Copini, ucciso da un sottufficiale del genio militare che sta presidiando un cantiere oggetto di una protesta da parte del Copini. Eh, con, con, ese asesinato, que también fue muy emblemático eh, a nivel internacional y muy doloroso para nuestra organización, eh, el Banco Mundial, que era el financiador, y, y Sinohidro decidieron retirarse del proyecto. Pero la empresa empezó a monitorear eh, pues, nuevos financiadores eh, y encontraron al FMO como uno de los posibles financiadores, el Banco de Desarrollo Holandés, y se empezaron a contactar con ellos. Eh, inmediatamente el COPIN, cuando supo esto, mm, pues le mandó cartas al FMO advirtiéndole que no financiara este proyecto porque era un proyecto violador de los derechos de los pueblos indígenas y que ya estaba involucrado en el asesinato de personas. Este suicidio fue un caso extremadamente emblemático a nivel internacional que eh, tocó mucho profundamente profondamente anche i nostri sentimenti come popolo indigeno del A seguito appunto della, della campagna internazionale, lo scalpore suscitato, Banca Mondiale e Sino Hydro decisero di ritirare il finanziamento, ma l'impresa si mise subito a cercare nuovi punti di finanziamento e contattò la banca di sviluppo olandese, la FMO, che appunto dichiarò il suo interesse. e La COFIN scrisse immediatamente una lettera leader della FMO per chiedere che non venisse concesso alcun finanziamento in quanto il progetto avrebbe violato i diritti umani e comunque era già connesso a casi di omicidio. Y sin embargo, el FMO eh, dijo que el COPIN, bueno, primero no respondió y luego dijo que el COPIN no era una organización representativa del pueblo lenca y que por eso no debían hablar con ellos. Igual entraron a financiar el proyecto junto al Banco Mundial y junto también al Banco Finlandés, eh, que eran quienes estaban eh, pues financiando esta otra etapa del proyecto, que también eh, tuvo una reestructuración ya que la comunidad no permitió por ningún motivo el que se desarrollara el proyecto. Entonces lo que hicieron es pasarse al otro lado del río y decir que ya no estaban en territorio indígena y que eh, las comunidades de ese lado del río sí querían el proyecto, cuando igual no era así. Pero ya tenían montada toda una estructura de intimidación, de amedrentamiento bien potente que hacía que eh, las comunidades, las otras comunidades que no estaban organizadas, eh, dudaran eh, al enfrentamiento del proyecto. La FMO eh, non volle ascoltarci, quando ci dispose disse che la COPIN non era rappresentativa del popolo lente e che quindi non avevano bisogno di parlare con noi. Così arrivarono i finanziamenti della Banca Mondiale, e del, del FinFund, del, banco, del fondo finlandese, che appunto hanno sostenuto una seconda tappa, una seconda fase del progetto che era stato in corso d'opera rivisto per cercare appunto di riconfigurarlo in una visione molto più accettabile. Quindi l'idea era quella di, di, di, di fare una deviazione del fiume e portare le acque a girare di fatto il territorio di quelle comunità che stavano resistendo, cercando appunto invece di convincere quelli dell'altro capo del fiume di sostenere il progetto. Noi sappiamo bene che quelle comunità erano contrarie, ma erano state sottoposte a tale forma di intimidazione e di pressione e non essendo state neanche molto più organizzate come noi, non erano in grado appunto di resistere alle pressioni dell'impresa. Y bueno, ellos eh, se dieron cuenta de que también las, otras comunidades se estaban sumando a las acciones de COPIN y creo que eso les, eh, les preocupó mucho porque ya, ya eso haría imposible que el proyecto se desarrollara. Entonces comenzaron nuevas amenazas, eh, otras muy dirigidas hacia mi mami, eh, hasta que, bueno, en, una, en, como una semana de mucho conflicto, eh, fue su asesinato en medio también de un taller de, energías eh, alternativas de las comunidades, que eso también para nosotros es como bastante simbólico. Y este, ellos también pensaban que asesinando a ella por ser una líder fuerte de las comunidades, nos iban a intimidar, nos iban a callar, nos iban a silenciar y pues eh, se habían dado cuenta que no había forma de pararla a ella ni de parar la lucha del Cupín. porque ya habían intentado judicializarla, criminalizarla y pues nada era efectivo. E quando a un certo punto anche le comunità dell'altro capo del fiume si stavano unendo alla Copina nella resistenza contro il progetto, l'impresa fu estremamente preoccupata perché questo avrebbe significato l'impossibilità di proseguire con le attività e col cantiere, quindi ci fu un'ulteriore ondata di minacce contro Berta, fino a che Dopo una settimana di violenze continue e protratte, lei venne uccisa nel corso di un eh, seminario comunitario sulle energie alternative, un tema che a noi preme molto, che sta molto a cuore, e pensavano che uccidendo Bert sarebbero stati in grado di chiudere la bocca anche a tutto il movimento, e in effetti non c'è stata nessuna possibilità di bloccarci, neanche utilizzando le forme più, diciamo, le, le forme più contundenti di ricorso al, al potere giudiziario. Y bueno, yo creo que también esto es como un ejemplo de lo que en Honduras viven los pueblos indígenas, de lo que vive el Copín, que eh, sigue enfrentando una campaña de criminalización y una intención clara de desaparecer. Eh, pues no ha parado con el asesinato de ella siguen las amenazas, siguen campañas nacionales sumamente duras y fuertes en contra de la organización Em, entonces, bueno, esto obviamente nos ha eh, obligado también a hacer un trabajo internacional, ya que, bueno, eh, igual el informe de amnistía lo hizo, el, nivel de, violación de derechos humanos en Honduras, pero también el nivel de impunidad que se vive en nuestro país. nuestro caso, nostro caso tanto el ejemplo del clima più general que sufren los pueblos indígenas, dell'Honduras e anche il Copino appunto. Siamo sottoposti a una campagna continua e persistente di criminalizzazione volta a negare addirittura la nostra esistenza, minacce e campagne nazionali mirate proprio all'organizzazione e questo ci ha portato necessariamente a, a scegliere anche una strategia internazionale che affronta non soltanto il tema delle violazioni ma quello che viene ben definito e descritto anche nei rapporti di Amnesty che è l'impunità per Y bueno, el COPIN desde su nacimiento ha eh, tenido como un trabajo muy fuerte en el tema de la solidaridad internacional, en la articulación con movimientos de base, sobre todo a nivel de América Latina, que es donde pues, vivimos un contexto bastante similar. Y pues eh, en, en, en ese, como en ese contexto y abogando por esa solidaridad, nosotros estamos eh, realizado como una serie de viajes internacionales y hemos continuado la labor de articulación que hay, pues ahora mucha gente mm, como identificada en la causa de Berta Cáceres, eh, que pues ha tocado a mucha gente, entonces nosotros decimos, bueno, eh, luchar por la justicia de Berta Cáceres es como un, es algo importante para eh, demostrar en un caso emblemático que, eh, que hay un límite, o sea, que deben respetarse los derechos de las comunidades y que las empresas, los bancos, no pueden eh, hacer proyectos de desarrollo eh, a costa de la violación de nuestros derechos y a costa de asesinar a personas. Quindi noi della COPEIN oggi siamo impegnati anche in un lavoro di tessitura di reti di solidarietà internazionale, anche e soprattutto con movimenti di base e anche latinoamericani. E abbiamo organizzato varie missioni internazionali e eh, abbiamo cercato appunto di costruire questa rete di solidarietà. Ci sono una grandissima eh, numero di organizzazioni e associazioni in tutto il mondo che oggi si identificano con la causa della Libertà Caceres e chiedono giustizia perché si rendono conto che è importante dimostrare che esiste un limite alla, alla, alle prerogative degli stati e delle imprese, quel limite riguarda il rispetto dei diritti umani e delle comunità e che non ci potrà essere mai nessun progetto nelle terre indigene che violi eh, i nostri diritti fondamentali. Y bueno, también parte del trabajo que hicimos es eh, realizar una gira que originalmente iba a ser mi mami <coughs> eh, por Europa, en la visita a los bancos financiadores, entre ellos pues al, banco finlandés, y eh, ahí nos encontramos a las compañeras Sami, eh, indígenas Sami, que ellas nos acompañaron solidariamente a posicionar la visión de los pueblos indígenas en, pues, directamente con el banco pero también porque es parte como de, los lazos que hemos podido escuchar en todo este proceso y con luchas pues que son las mismas, son las luchas por la tierra, la lucha por los bienes comunes de la naturaleza. E abbiamo anche voto una missione che originariamente doveva essere la missione liberta, per incontrare i principali enti finanziatori europei, tra cui anche il FinFAD, la banca finlandese, lì abbiamo incontrato i nostri compagni e fratelli Sami, qui in sala c'era un rappresentante appunto del Parlamento Sami, che hanno espresso solidarietà e abbiamo costruito reti di solidarietà tra, tra popoli indigeni, che non riguardavano soltanto la resistenza o la necessità di fare pressione sui finanziatori, ma anche di rivendicare una lotta comune, che appunto la lotta per i nostri diritti E y bueno, también eh, para nosotros es una oportunidad estar aquí nuevamente en Europa, eh, también en un espacio eh, que trabaja por los derechos humanos y pues seguir organizando el cómo responder y el cómo acompañar una lucha que nosotros no, no, no creamos que es solamente por Berta Cáceres, sino que es una lucha más grande para evidenciar pues, la situación eh, de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de las voces de las mujeres en defensa de los territorios, que eh, eh, pues, en América Latina no es una excepción. así lo están viviendo las compañeras en Guatemala, las compañeras también en, Chile, donde pues, una guía espiritual bien importante, el pueblo mapuche, está encarcelada y donde pues, en general en Colombia, en Centroamérica, en México, estamos viviendo esta realidad. E quindi per noi è molto importante avere un'opportunità di fare un giro per l'Europa, anche di, di, di, essere oggi in questo spazio importante per la difesa e la protezione dei diritti umani, anche per continuare a capire insieme come organizzarci per rispondere alle minacce e chiedere giustizia, appunto perché la, la, questione non riguarda soltanto il caso di mia madre, è una questione più grande che riguarda il rispetto dei diritti umani dei popoli indigeni, è questione che riguarda le voci di quelle donne che oggi si attivano per la difesa dei territori, e non è soltanto il caso dell'Honduras, basti pensare al Guatemala, al Cile dove una leader spirituale matrice oggi è di arresti, in Colombia e altrove in America Latina non solo. Y bueno, eso sería lo que les puedo contar. <laughs> eso sería lo que les puedo contar. Y bueno, si tienen preguntas, no sé